Hai, ketemu lagi sama gue Atika Kali ini kita akan membuat tutorial button down skirt Apa sih button down skirt? Button down skirt adalah rok yang memiliki bukaan di depan Nah, rok model kayak gini biasanya memakai kancing untuk bukaannya Ada juga yang pakai resleting untuk bukannya, tapi gue pribadi lebih suka yang bukannya pakai kancing karena menurut gue lebih detail dan lebih manis gue suka banget sama yang namanya detail-detail simple gitu mau baju, celana, outer ataupun aksesoris sekalipun kalau ada detailnya yang simple aja menambah kesan kuat di image tersebut sebagai salah satunya koleksi dari desainer Lisa Mary Fernandez katalog untuk spring 2017 contoh baju yang ini dia pakai bahan katun Jepang itu kalau nggak salah Terus untuk detailnya dia pakai stripe pita berbentuk gelombang gitu. Itu simple banget tapi image sexy, bold, relax dan feminim di satu media. So ya daripada gue banyak ngomong, mari kita mulai aja tutorialnya. habis ban isi, kalian bisa kreasin pakai detail apapun yang kalian mau. Pita bordir misalnya, atau bisban kulit mungkin, tergantung kreativitas kalian. you kalian letak bisbannya udah pas atau belum, dan jahit sedekat mungkin dengan bisbannya. tiga media itu kemudian ditimpa jahitannya sekitar 2 mili dari pinggir, gunanya supaya letak bisban tetap di tempat dan lebih rapi. bagian bawah tapi juga nggak mau kelihatan ada jahitan lurus di proyek kalian ya caranya kayak gini kancing kalian horizontal, kalian tandainya di ujung lubang kancing. Tapi kalau lubang kancing kalian vertikal, kalian tandainya tepat di tengah-tengah lubang kancingnya. begitu tutorial. Semoga tutorial dapat dipahami dan bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Tunggu tutorial yang selanjutnya ya. Dadah!